welcome to my channel soft skills अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स मैं हूं अहमद आज नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूं the topic we are going to discuss is how to develop a program so let's move towards the video how to develop a program इसके लिए चंद एक स्टेप्स हैं वो क्या हैं कंपाइलर को इंस्टॉल करना इंस्टॉलेशन के बाद इसको क्रिएट करना प्रोग्राम को और उसके साथ साथ अगर एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है तो उसको एडिट करना मॉडिफाई करना उसके बाद प्रोग्राम को सेव किया जाता है फिर लिंक करवाया जाता है फिर कंपाइलेशन प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है at the last execution of the program program को एग्जीक्यूट किया जाता है नेक्स्ट हमारे पास कंपाइलर को इंस्टॉल कैसे करते हैं आपके पास जो मौजूदा डाउनलोड की हुई फ़ाइल है किसी भी कंपाइलर की आप उसको डबल क्लिक करते हैं और डबल क्लिक करने पर आपके सामने एक वीडियो अपीयर होती है उसके दी गई इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उसको ओके किया जाता है और चंद एक मिनटों में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर मैंने दो किस्म के कंपाइलर लिखे हुए हैं पहला है टर्बो सी प्लस प्लस और दूसरा है Dev C plus plus next चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ क्रिएटिंग एंड एडिटिंग जो मैं पहले बता चुका हूँ ये सेकंड स्टेप है इसमें हम प्रोग्राम को नए प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं या फिर दूसरे लफ्ज़ों में जो एग्जिस्टिंग वीडियो होती है उसको एडिट करते हैं और ये तरीकाकार क्या है कि जो आपका कंपाइलर होगा उसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर फाइल का बटन होगा जब आप उसके ऊपर माउस ओवर करेंगे तो वहाँ पर न्यू का बटन होगा या तो आप न्यू के बटन को प्रेस करके उस सोर्स फाइल में जाएंगे या फिर आप कंट्रोल प्लस एन करके उस सोर्स फाइल में जाएंगे जब आप सोर्स फाइल को ओपन कर लेंगे तो उसमें आप न्यू प्रोग्राम लिख सकते हैं या फिर आपके पास एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं जब आप प्रोग्राम को राइट uh, कर लेते हैं तो उसके बाद प्रोग्राम को सेव करना होता है वो सेव बटन से भी हो जाता है और उसके साथ साथ आप कंट्रोल प्लस एस से भी उसको सेव कर सकते हैं उसके बाद लिंकिंग का प्रोग्राम प्रोग्राम को लिंक किस कैसे करवाया जाता है link it by dot C P P ये एक फॉर्मेट है जिसमें आपको इसको लिंक करवाना होता है और लिंकिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास होता है कंपाइलिंग अ प्रोग्राम प्रोग्राम को कंपाइल करना प्रोग्राम को कंपाइल करने के भी दो तरीके हैं एक तो आप कंपाइलेशन बटन को प्रेस करेंगे या फिर डायरेक्टली आप F9 को प्रेस करेंगे और इस दौरान ये कंप्यूटर आप या इसका जो कंपाइलर है वो आपके प्रोग्राम को मुकम्मल प्रोग्राम को रीड करेगा रीड करने के बाद इसको कंपाइल कर देगा कंपाइलेशन प्रोसेस में थोड़ा सा बता दूं कि होता क्या है असल में हमारा कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को रीड करता है होल अ प्रोग्राम रीड करने के बाद इसको कंपाइल करने की कोशिश करता है अगर इसमें कोई एरर हो तो वो आपको एरर्स भी बता देगा वार्निंग्स भी बता देगा और बताएगा कि किस किस लाइन में आपके एरर्स हैं जिनको आपने करेक्ट करना है एरर करेक्ट करना है और उसके बाद आप दोबारा इसको कंपाइल करेंगे जब आप दोबारा इसको कंपाइल करेंगे एरर करेक्शन के बाद तो ये आपको वार्निंग और एरर ज़ीरो ज़ीरो शो करवाएगा जब आपका कंपाइलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा then the program will be ready to execute तो आपका प्रोग्राम फिर एग्जीक्यूशन के प्रोसेस के लिए रेडी हो जाएगा नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करवाया जाता है just hit on the execution button और directly press the F ten आप इसको एग्जीक्यूशन बटन को प्रेस कर सकते हैं या फिर एफ टेन को डायरेक्टली प्रेस करके एग्जीक्यूट करवा सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम एक डेमो देखते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद जो डेव सी प्लस प्लस को किस तरीके से आ, उसके अंदर प्रोग्राम को टाइप किया जाता है और कैसे उसका रिज़ल्ट लिया जाता है डेमो में क्या है कि वही कल की तरह का एक प्रोग्राम मैंने जो पिछली वीडियो में बताया था शार्प सैम्पल के साथ include and close opening and closing angle brackets के अंदर standard input output dot extension H है उसके बाद मेन फंक्शन और फिर इसकी बॉडी स्टार्ट होती है with opening and closing bracket print F जो हमारे पास आउटपुट आउटपुट फंक्शन है और पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज किया गया है और फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हमने लिखा हुआ है माई फर्स्ट प्रोग्राम और उसके बाद हमने स्टेटमेंट टर्मिनेशन सैम्बल लगाया है सेमी स्टूडेंट एक छोटा सा डेमो देख लेते हैं सर्च बार में डेव इंटर कीजिए मेरे पास यहाँ पर डेव मौजूद है तो मैं डेव इंटर यूज़ कर रहा हूँ आपके पास अगर टर्बो है तो टर्बो भी यूज़ कर सकते हैं ऐसी स्क्रीन आपके सामने अपेयर हो जाएगी इट मीन्स कि डेव ऑन हो गया है लेफ्ट साइड पर फाइल के बटन पर क्लिक करके न्यू में जाके सोर्स फाइल आपको ओपन करना है तो हमारा तो हमारी जो फाइल है वो ओपन हो गई है अब हम प्रोग्राम लिखते हैं शॉप include open and closing bracket standard input output dot H using space S T D एजाफी लिख रहा हूँ मैं ये लिखने के बाद प्रोग्राम आपको एरर देगा उसके बाद करेक्शन करने के बाद दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा किस तरीके से इसका एरर क्लियर किया गया और कंपाइल करने के बाद एरर ज़ीरो ज़ीरो आ गया मेन के बाद हम इसकी बॉडी स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम output function print F parenthesis open and closing double inverted commas उसके अंदर हम लिखेंगे हमारा जो मैसेज जो हमने प्रिंट से आउटपुट करवाना है ऑन माय फर्स्ट प्रोग्राम इसके बाद आपने सेमी कॉलन लगाना है जो कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर है रिटर्न ज़ीरो ये प्रोग्राम ज़ीरो रिटर्न करेगा अब हम इसको सेव करेंगे सेव पे control plus X S direct मैंने दबाया है या फिर आप फाइल पर जाके यहाँ से इसको सेव या सेव एस कर सकते हैं ठीक है इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा फर्स्ट प्रोग्राम ये नीचे एक्सटेंशन उसने ऑटोमेटिकली दी है C plus plus source file जो कि आपके पास डॉट सी पी पी है डॉट सी सी है डॉट सी एक्स एस इसी तरीके से मुख्तलिफ दी गई है सेव करेंगे आप तो ये प्रोग्राम इसके बाद एग्जीक्यूट बटन है इसको क्लिक करेंगे तो इसके अंदर दो ऑप्शन है एक कंपाइल का एक रन का उसके बाद अगर डायरेक्ट आप कंपाइलर रन करना चाहते हैं तो उसके लिए एफ अलेवन भी दबा सकते हैं तो हम पहले कंपाइल करेंगे कंपाइल में हमें वो एक एरर दे रहा है और एरर क्या है return was not declared in in this scope ठीक है स्कोप के अंदर नहीं है ये दोबारा इसको सेव करेंगे अगेन कंपाइल और ये देखें यहाँ पर एरर ज़ीरो और वार्निंग ज़ीरो अब कंपाइलेशन प्रोसेस मुकम्मल हो गया है एग्जीक्यूट से ही हम इसको रन करेंगे रन करने पर देखें कि आपको top left corner my first program लिखा हुआ नज़र आ रहा है तो स्टूडेंट आज का लेक्चर यहाँ तक ही था उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा और दोबारा मैं आपसे कहता हूँ कि प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ अल्लाह हाफिज़